नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो सन्जिला श्रेष्ठ युट्युब च्यानलमा आज चाहिँ म हजुरहरू समक्ष ट्राभल ब्लग लिएर आएको छु आशा छ हजुरहरूलाई यो ब्लग पक्कै पनि मनपर्नेछ यदि हजुरहरूलाई मेरो ब्लग राम्रो लाग्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र यो भिडियोलाई पनि लाइक सेयर र कमेन्ट गरिदिनुहोला आजको यात्रा चाहिँ ब्रुनी आइल्यान्डतर्फ रहेको छ हामी बसेको ठाउँबाट ब्रुनी आइल्यान्ड पुग्नको लागि करिब एक घन्टा बाह्र मिनट जतिको ड्राइभ थियो यहाँ घुम्नको लागि ट्राभल टाइम नै धेरै लाग्ने भएको भएर म चाहिँ यही सजेस्ट गर्छु कि हामीले बिहानै पोर्टमा पर्छ जस्तै साढे सात या आठ बजेतिर र तिनवटा मेन डेस्टिनेसन चाहिँ हामीले राम्ररी घुम्न सक्छ सक्छौँ टाइममा हामी पुग्यौँ भने र मलाई के लाग्यो भने यो आइल्यान्ड एक्सप्लोर गर्ने हो भने चाहिँ टु टु थ्री डेज चाहिँ हामीले होलिडेमा जान ठिक हुन्छ ताकि हामीले रिजोर्ट बुक गरेर त्यहाँ मजाले एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ यति भन्दै please watch for the video आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ ब्रुनी बाटोमा रोकेर खाजा खाँदैछौँ घरबाट बनाएर लिएर आएको ब्रोकली आलु अनि राइस चाहिँ भत्रगोल छ यस्तो छ है पुरै फ्रुट्सहरू पनि लिएर आएको In 500 meters, at the roundabout, take the first exit onto Ferry Road. Yeah. यो फेरि लाइनमा आएर चाहिँ यो टिकट काट्नु पर्दो रहेछ थर्टी एट डलर्स टु वेको अनि यो चाहिँ ग्रिन एलनको टाइम टेबल हुँदो रहेछ Let's hope what we find in Brunei Island होइन यो सबै we can explore हामी चाहिँ अब यो फेरीमा जान लाग्दैछौँ हामी चाहिँ अब यो फेरीमा बसिसक्यौँ यहाँ चाहिँ यसरी सबै गाडीहरू लाइन गरेर यसरी सबैजना यसरी बस्दो रहेछ अनि अब यो चाहिँ एकछिनपछि रिपार्ट हुन्छ डेस्टिनेसन खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ साउन एज बाटो त यही रहेछ त उसले चाहिँ अहिले Alonnah Adventure Bay Cloudy Bay to lighthouse one hour ten रे वान पोइन्ट टेन होइन बिस मिनटमा अब यो डेनेस पोइन्ट भन्ने पुग्दो रहेछ सिट बेल्ट सेभ लाइफ हामी त्यसरी it's really nice thirty seven मिटरमा छ रहेछ अब लगाउँ हो एकदमै आज बेस्ट वेदर कति दिनपछि घाम लागेको है Brunei Island Neck Game Reserve and Truganini Lookout. हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन चाहिँ फेरिबाट ट्रुगानिनी लुकआउट चाहिँ मोस्ट पपुलरै ठाउँ सबैले फोटो खिच्ने ठाउँ भिडियो बनाउने ठाउँ जसलाई मलाई एकदमै feeling. Huh? माथि चढ्न त मलाई सास पनि गाह्रो भएको है मोटो भएको सिस्टम छ होइन के ल्याएको त्यसमा this memorial is dedicated to the memory of टु गान्धिनी भनेको त मान्छे पो रहेछ त eighteen twelve to eighteen seventy six रे जाँदै यहाँनिर ब्रुनी आइल्यान्डमा लाइट हाउस हेर्न जान लागेको अब चाहिँ फर्स्टमा पेट पूजा अनि त्यसपछि लाइट हाउस वेलकम फर्स्ट होइन त लेट्स इन्जोय rock अनि रक मेलन कस्तो छ त To juicy. Mm. Juicy mięsa jest sweetkie. Mm. 음 아몬다우니 맞아? 음. 애플도 저기 되나? 애플은 할림나 तल ब्लो छ क्या हगान्छु पुरा आवाज आइरहेको छ बदाम चाहिँ एकदम स्विट गर्मीमा चिसो पनि हो क्या चिसो गुलियो वाटरमेलन खान्छ नि साह्रो हुन्छ त्यस्तै फिलिङ आएर बाहिर चाहिँ कस्तो छ भने यस्तो दामी छ होइन थ्याङ्क्स इट इज लाइफमा आज छ भोलि छैन सो लेट्स इन्जोय भनेर त्यसरी अनि फ्री टाइममा माइन्ड रिफ्रेस गर्नु आउनुपर्छ तल चाहिँ ब्लो होल छ जस्तो छ पुरै होइन रहेछ माथि चढेर हेऱ्यो भने के हुन्छ I'm going to step up here and see what's there you go wow lighthouse त टुप्पीमा रहेछ नि त कान्छु देख्यो त भने टुप्पीमै छ lighthouse is over there होइन अब ड्राइभमा चाहिँ हामी कति मिनटमा पुग्छौँ भन्ने कुरा हो होइन पुरै टुप्पीमै रहेछ लाइट हाउस त अभियसली टुप्पीमै हुन्छ होइन पहिला पहिला मुमिनको लाइट हाउस याद आउँछ नि मलाई जानु पर्दैन यो पेन्सुल वाक जानु पर्दैन वाक वाक गर्ने हामी होइन त्यसले त सिद्धियो घरबाट मलाई त ढुङ्गावाला भित्र जानु छ छोरीपट्टि यस्तो परेको आर्ट्स हुन्छ क्या हामी चाहिँ यही हो lighthouse we are heading to our lighthouse we are not too far अघि उता परबाट देख्दा त कहाँ जस्तो लागेको थियो नि त होलिडे मनाउनको लागि होइन at least two to three days museum पनि रहेछ नि त म्युजियम रहेछ हाम्रो आँखाले देख्छ त्यो चाहिँ होइन हाम्रो क्यामेराले क्याप्चर गर्न सक्दैन So, really Everybody look to the right. Everybody look to the left. Oh, wow. Cape Bruni Light Station. Dangerous unprotected cliffs. slippery surface, uneven ground. Warning signs, hazard signs पनि रहेछ मान्छेलाई हिँड्न गाह्रो So this is Cape Bruni Lighthouse. Here is Escobar information. कस्तो नियर बाई हुनुपर्ने कि आएर आनन्दसँग लाइट हाउसबाट हेर्नलाई पनि टाइम टेबल रहेछ फिज चाहिँ ten dollar five dollar so होइन अलरेडी बुक्ड हुँदो रहेछ फोर स्पेस राखेको रहेछ दुई बजीको लागि बेलुका तिनवटा टाइम पनि चेन्ज हुनसक्छ होइन if you have cold or flu symptoms please do not enter it's all due to COVID एकदमै र यो चाहिँ लाइट हाउसको पुरानो सामानहरू भएको म्युजियमहरू रहेछ के के युज भएको थियो पुरानो एकदमै महत्त्वपूर्ण हिस्ट्री बोकेको सामानहरू यहाँ यसरी कलेक्सन गरेर राखिएको थियो नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ केप क्विन एलिजाबेथ भन्ने ठाउँमा हो होइन ब्रुनी आइल्यान्डको so we are not far from there अब यो केप क्विन एलिजाबेथ जान लागिरहेछौँ गाडी पार्क गरेर अलिकति हिँड्नुपर्ने रहेछ अनि यो ब्रुनी आइल्यान्ड आउँदाखेरि चाहिँ हामी बिहान छिटै नै आउनुपर्ने रहेछ किनभने एकदमै धेरै ठाउँ एक्सप्लोर गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखेँ मैले होइन कति ठाउँहरू चाहिँ सिनिक लुकआउटहरू रहेछ अनि वाकिङ ट्रेलहरू पनि रहेछ अब त्यहाँ हिँड्नको लागि चाहिँ हामीसँग टाइम छैन हामी चाहिँ मेन डेस्टिनेसन मोस्टली तिनवटा दुइटा चाहिँ भिजिट गरिसक्यो अब चाहिँ अर्को क्विन एल्जाबेथ मा जाँदैछौँ होइन क्विन केप एल्जाबेथ होइन त्यहाँनिर जाँदैछौँ यहाँनिर चाहिँ भिजिट um, गर्दाखेरि uh, एक दिन पनि एक दिनले पनि पुग्दैन होला कि at least if you want to explore whole Bruny Island at least three to four days चाहिँ लाग्छ होला राम्रोसँग होइन आनन्दसँग हजुरहरूले होलिडे स्पेन्ड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर त्यस्तो लाग्यो मलाई टु डेजमा पनि पुरा कहाँनिर सकिन्छ त पनि अब हामी गाडीमा यत्रो तिनवटा ठाउँमा त अब तिन घन्टा चार घन्टा लागिसक्यो नि होइन it's really nice and cool nice and quiet holiday destination camping camping गर्ने ठाउँहरू पनि यहाँनिर ठाउँ ठाउँमा क्याम्पिङ रहेछ अनि हामीले रेजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ अब हामी एक दिन बस्छौँ कि दुई दिन तिन दिन होइन त्यही अनुसारको चार्जहरू पनि लाग्दो रहेछ अनि अब त्यो लाइट हाउसमा पनि जानको लागि डिफ्रेन्ट चार्जेसहरू हुँदो रहेछ अनि अब कहिले त फुलै हुने रहेछ अब होइन म लाइट हाउसबाट पनि भ्यू हेर्छु लाइट हाउस कस्तो रहेछ भन्यो भने चाहिँ हामीले अगाडि नै बुक गर्नुपर्ने रहेछ हामीलाई थाहा थिएन त्यो कुरा होइन we just found out that thing चाहिँ हिँड्दैछौँ अब यहाँनिर एकछिन कति हिँड्नुपर्छ पनि थाहा छैन यहाँनिर थ्री जी कहिले अन हुन्छ कहिले अन हुँदैन थ्री जी फोर जी हाम्रो मोबाइल नेट होइन त्यो भएको भएर चाहिँ हिँड्दैछौँ हामी आज हामीलाई दिनले चाहिँ एकदमै साथ दियो यो अरू बेला जस्तो भएको भए चाहिँ it would be worth to visit Bruny Island होइन यस्तो दामी सिनिक ब्युटी हेर्नको लागि त हामीलाई अभियसली राम्रो वेदर चाहिन्छ माटो चाहिँ अलिकति यो अलिअलि हिलो रहेछ किनभने अस्तिदेखि पानी परेर पुरै कति दिनसम्म धुम्म भएर काहीँ चाहिँ हामीले आफ्नो लागि टाइम निकाल्नुपर्छ होइन कति धेरै आफ्नो काम पढाइ करियर भनेर कुद्दा कुद्दै टाइम बितिसक्यो होइन एज पनि बुढेसकाल लाग्न लागिसक्यो लागि नै सक्यो होइन कति छिटो टाइम पास हुन्छ त्यो भएको भएर जतिखेर टाइम मिल्छ आफूले आफूलाई के गर्नु मन लाग्छ त्यो भने मलाई चाहिँ घुम्नु मन लाग्छ एकदमै फुडहरू होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फुडहरू एक्सप्लोर गर्नु मन लाग्छ टेस्ट गर्नु मन लाग्छ आफ्नो आफ्नो के गर्नु मन लाग्छ त्यही गर्ने सबैजनालाई घुम्नु मन लाग्छ भने छैन होइन र हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो यो ब्रुनी आइल्यान्डको भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला अनि जो जसले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन हजुरहरूले पनि please do subscribe my channel Sanjila श्रेष्ठलाई सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुहोला म सधैँ भिडियोहरू अपडेट चाहिँ गर्न भ्याउँदिनँ होइन तर जब जब म यसरी घुम्छु कतै गएर खान्छु होइन अनि त्यस्तै सिचुएसनहरू मिल्छ म त्यतिखेर चाहिँ भिडियोहरू बनाएर अपडेट गर्ने गर्छु I'd like to thank all my subscribers who has been supporting through my journey, who has been always beside me, watching my video and liking my video, um, leaving comment on my video, uh, sharing my video. Uh, that means a lot to me. हामी चाहिँ यो बाटोमा हिँड्ने दुईजना मात्र छौँ अहिलेसम्मको लागि होइन अघि न हामीले दुईजना टुरिस्टलाई चाहिँ देख्यौँ यहाँनिर घुम्दै गर्न आउनुभएको टुरिस्ट अनि त्यसपछि कोही पनि देखाएको छैन अनि हि इज भेरी स्केयर्ड होइन त्यो भएको भएर लट्ठी बोकेर हिँड्दैछ अनि यहाँ आका ओ आकाशमा जुन पनि छ होइन this is lovely moment for us lots of different plants मलाई फेरि प्लान्ट्सहरू पनि एकदमै डिफ्रेन्ट प्लान्ट्सहरूले पनि एकदम खुसी लाग्छ है प्लान्ट्समा पनि रमाउने व्यक्ति हो डान्स देखेर रमाउने व्यक्ति म जस्तो धेरैजना हुन सक्नुहुन्छ प्लान्ट्स देखेर रमाउने रुने आइल्यान्डको एक्सप्लोर गर्दा त्यहाँनिर प्लान्ट्सहरू पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स प्लान्ट्स अनि एनिमल्सहरू यहाँ नेसनल पार्क पनि रहेछ हामी त्यहाँ पनि जानको लागि हामीले अगाडि नै बुक गर्नुपर्ने रहेछ हामीसँग त्यति धेरै टाइम त छैन अब हामीलाई फर्किनै ढिलो हुन्छ because we are out here about twelve fifteen त्यस्तैतिर हामी आइपुग्यौँ त्यो भएर चाहिँ मेरो छाया त पुरै ड्राक देखिरहेको छ पुरै मेरो छाया आइपुग्यो क्या जान्छु त्यस्तो त्यो ढुङ्गा जस्तो छ क्या अनि त्यो ढुङ्गा जस्तो अनि फोटो खिचेको यहाँ होइन भने चाहिँ उतै हो त्यो होइन यहाँबाट हेर्नु त कति टाढा जस्तो देखिन्छ Domnule. हामी चाहिँ कुन विथ के कुन एलिजा त्यहाँनिर जानको लागि हाफ एन आवर हिँडिसक्यो अझै आएको छैन not sure are be heading to watch the right path फेरि चार बजेदेखि नै मजाले हुन थाल्छ सो चुली अनि हामी चाहिँ यहाँ दुईजना छ अनि भर्खर एकजना ट्राभलर पास भएको दुई त्यति हो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हजुरहरूले different lots of varieties of बर्ड्सको साउन्ड सुन्नु सक्नुहुन्छ दे आर छिर्पिङ खोइ त ओह्रालो ओह्रालो पुरै छ त यार एक घन्टा हिँड्नुपर्छ क्या हो can see my red face आधा घन्टा हिँड्दा त्यस्तो नहुने हो तर पुरै उकाली ओह्रालो छ गर्मी हुन्छ भनेर थाहा थिएन यति धेरै हिँड्नुपर्छ भनेर अब यो गर्मी भयो मलाई हामी डेस्टिनेसनको नजिकै छौँ कि अब हामी चाहिँ आज बिचबाट फर्किन्छ जस्तो छ त्यहाँ जानलाई चाहिँ एकदमै एकदमै इट्स भेरी फार अहिले भर्खरै हामीले त्यतातिर गएर अरू भएको ट्राभलरलाई चाहिँ हामीले सोधे टाढा छ अरे अब बिचमा मात्रै गएर फर्किने जस्तो छ के गर्ने I want to go there हामी चाहिँ फर्स्टमा त्यहाँ जानुपर्ने थिएछ अब होइन this is our first travel so couldn't decide where to go first दुईजना बुढाबुढी त घना जङ्गलको बिचमा बाटो थाहा छैन about forty minutes we have been walking but we couldn't reach our goal oh my goodness क्या हुनुहुन्छ हामी यहाँ आएर पनि we traveled that long to get just this view oh my goodness this beach is very quiet so दुईजना बुढाबुढी त्यहाँ पर के होइन हुस what's that? भन्नु पर बुझ्ला ल हामी चाहिँ आज एलिजाबेथ पुग्ने छाड्का देखिएन चार बज्यो हामी माथि पुग्दासम्म पाँच बजेर हामी फर्किसक्नुपर्छ नि हामीले फोर्टी मिनट्स वक गरेर यहाँ आइपुगेको so this is just this is just an amazing view from here है माथि you could see moon as well यहीँ सन पनि दिस इज ग्रेट एकदमै भ्यू चाहिँ ग्रेट छ होइन यहाँको आर्चहरू landscape. Oh. So, we great. How you feeling? हामी चाहिँ त्यहाँसम्म इट्स रियली फार त्यो भएको भएर अब यही बिचसम्म आएर वेआर हेरिङ back towards our destination car park गरेको ठाउँमा चाहिँ अब हामी फर्किँदैछौँ फेरि ब्रुनी आइल्यान्डबाट यसरी फेरिमा ब्याक हुँदैछौँ त्यहाँदेखि फेरि ट्राभल ब्याक टु होम अनि his he was driving whole day so मलाई आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला please do comment please do like share and subscribe as well I'll be back with more video. See you till then. Bye bye. <laughs>